She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. 아이스 커피는 먹어야겠고 얼음은 아직 안 얼었고 굿모닝 여러분 오늘은 학교에 왔어요 여기는 할래고요 음, 이제 아틀리에가 예약을 하고 거기서 작업을 할 수 있다고 해가지고 오늘은 여기서 작업을 하는데 자유롭게 들어가지 못하고 저희 조교님을 기다려야 돼요 10시에 만나기로 해가지고 기다리고 있습니다 이제 10시인데 저는 5분 일찍 도착했어요 이번 주부터는 학교에서 인터넷도 있으니까 좀 편하게 인터넷도 쓰면서 작업을 하면 너무너무 좋을 것 같고 여기가 저희 학교예요 have a pen? I do have pen. 여기가 저희 작업실입니다. 조금 지저분해요. 아직 정리를 다 못해가지고. 이렇게, 이렇게 하고 있고, 이렇게 제 그림? 하던 작업도 이렇게 있고, 여기는 각종 것들. Let's go! My atelier. So, but this They're all black. mini size. and <laughs> then huge. Voll cool. Füllt ihr noch diesen Zettel aus? Mm -hmm. To fill this form to show the university that we are very, very good students. And oh. <laughs> Basil? Hmm? <laughs> Is it yours? Mm -hmm. I found it. You found it? Look, we oh, found a mushroom in the street. This? Mm-hmm. <gasps> I guess it's a champignon. Mm. Could be. Um, city, a city champignon. It's called really. It's city, called city champignon. And I got some gum arabic. Oh. Which is meant for making watercolors. Online, Show yeah. me how to make the watercolor. Yeah, I made I made some yesterday. <gasps> yeah. Show you. Da, da, da, da, very, da, da, This color is test stripe. <gasps> Look. This is a test stripe. It's dot here, right? This blob, mm-hmm. and all that is just from this blob. What? I, I made I, I, made it in pots like this here. Oh. Now they're drying. Can you see that? Oh yes. Ceramic thingy. Well, that, would, yeah. that would be nice. <laughs> and then I just uh, made myself some gum arabic solution, purified water, and then some of this uh, gum arabic, and then I added some pigment, and then I was grinding so it thoroughly. Can I smell it? Yes, you can. It, it doesn't smell like anything because I didn't use uh, normal water because of bacteria and, and, and all that. So it doesn't smell Gummi arabicum. Gummi arabicum. Oh. Yeah, and I also collected, and that's very interesting, cherry gum. That's this here. Wow. It's from trees, it's from cherry trees. Climb the trees and cut it down. It works the same as Gummi arabicum. It's like a German Gummi arabicum. What? Yeah. If you want to try this color, it's here. It's still a little more. You can also eat it, I think. But it's very strong. Wow. Very vibrant, right? <laughs> and if it dries, you can you can have it. It's the rest, I guess. Oh got it from, it's an old pigment that Pia gave to me once. It's wow. this. Wow! Oh no! <gasps> so it's very, it doesn't really look that heavy, but... It, is that this color? Yeah, it's this, yeah. It's Making, real Washing laundry. <laughs> I just <laughs> yeah, I just using the using everything. Yeah, yeah. color from yeah, the. but tube. you also do, right? I do, but it's not like you. I also want to make the watercolor. Yeah, it's, it's very it's very easy. It's one of the easiest things to make. No. These are all it's the colors I made so far myself. All these myself. Beautiful. It's not full yet, but I'm trying to. And this is cobalt turquoise, mm-hmm. vine black from from burned vine leaves. And this is ultramarine violet this is this is a yellow that is made for uh, pottery, and no oil color has it so far. Hi. You found something. <laughs> you found something. I found something. For the rest my of my technique life. next professor. My technique. <laughs> so For everyone to notice. Uh, Look at this. This I made the last time I was here. It's oh. called it's zinc white. Oh, white color. So it's a very basic color, mm -hmm. but it's. Um, it has a very good consistency. It comes out of the tube like butter. Which oil is inside? It is uh, poppy oil. Bye bye. Bye bye. <laughs> Take care. Yeah, and then uh, I added some pigment and mm. I was grinding it, and now I got myself a big glass. Wow, <laughs> that's for fancy really and beautiful. It. Yeah, it's very. And what is this? And these are some etheric oils that I got from a friend of mine, and her dad is a perfumer. He once gave me these oils. This is like uh, lemon Citron. lemon oil. So you add some oil to your paint. Yeah, so I can add some oil for keeping this uh, drying time low. It's also good for the scent, but it but it uh, retards the drying. Colors in Norma and it's expensive. yeah, and very expensive ones. Student yeah, yeah, yeah. <laughs> level. Yeah, yeah. Do some, you feel difference? It's a huge difference. I they go much longer, in fact. So I mean, it's. What does that mean? Much longer so they yeah. stay stronger and more vibrant and more saturated over a long even if you thin it to a very certain mm. point mm. or if you um, yeah, it's just another way to work with it. And I like these ones because they dry very evenly, so everyone dry evenly because yeah. there's also some resin in it. Mm -hmm. And the resin, so this is uh, this is the stuff I was speaking about. It's called Dama resin, and it's the normal painter's resin that is also like made in varnishes and stuff. Mm -hmm. And you can dilute it with uh, turpentine oil, and this accelerating the drying process yeah. for okay. for all paints and all that stuff's in the Mussini ones. So that's why it's expensive? Yeah, and that's also because they're so highly pigmented. So you can even add like these thick layers, uh, uh, there will never be a crack in the paintings. Oh, that's important. Never. And that's oh. so very oh. important because usually when, when people just paint something and then they use fat oils and all that, suddenly after a year yeah, the painting the gets cracky. Yeah. yeah. Where did you get all the information about the materials? Well, I'm just reading reading, reading, reading all the time. Reading. reading, do that. <laughs> Read. Read everything about your materials. Cool. Let's schedule it next month. Next month, we'll be making watercolor. Yay! <laughs> See you <laughs> soon! days are long Your car won't start It's hard to fix it with a broken heart I know growing up It's not what it seems Man, half for you was 30, half is 17 Wish we could live in the moment It gets harder and harder Oh, oh, oh. Und? Und? Machst du jetzt nur den hier oder machst du auch den hier? Äh, beide. Ich bin mit iPad zeichnen. Mhm. Genau, Wie kannst du eintreten? Du hast keine Karte. Nein. Oder du musst immer Murat muss, oder jemand e anrufen. Ja, ich hab schon. Morgen auch? Ja. Wie viel Uhr kommst du morgen? Zehn. Aber heute <laughs> doch nicht um 10 gekommen. Nein, um 11, <laughs> um 12. Wir können hier bis 8 Uhr sein. Ja. Ja! <laughs> Machst du ein Projekt gerade oder einfach Arbeit? Jahresausstellung. Ah? Hast du schon gelesen? Nein. Nein? Sag mir. Wir wollen hier am Hermes, an der Seite, es sind ja so große Fenster. Mhm. Und an jedes Fenster ein Beamer. Oh. Die ganze Fläche. Haben wir Beamer? Also Beamer ist das mit, sehr mit gut Karl. sein, oder? Ja, ja, aber ich mache das mit Karl und Julius. Das sind schon eine gute Organisation. Oh. Und dann können wir, dann kannst du Bilder schicken und wir zeigen die Es ist die Jahresausstellung? Ja. Ich habe gestern das Video gesehen, dass du für Punkte gemacht hast. Das ist schön. Oh ja, oder? Ja! Vielleicht müssen wir dann auch gute Präsentationen hier von dem Video, von, von der Jahresausstellung machen. Können wir überlegen. Die ganze, die ganze Hauserwand ist dann voll mit Bildern. Mm, ich muss auch einen machen. Ein Video für Jahresausstellung. Mhm. Du kannst Video machen oder nur Fotos von Bildern? Mhm, das kann auch. Aber du willst hm. Video machen? Ich finde, Video ist ja für YouTube eigentlich, aber es ist viel Arbeiten. Aber du kannst, was du ja auch machen kannst, ist, wenn du zum Beispiel diese Bilder hier hast, mhm. dann abfotografieren, mhm. ähm, ausschneiden mhm. und animieren. Das ist zum Beispiel in so einem Bild kann dann so eine Figur so <gasps> durchlaufen mhm. oder so oder Person oder du nur das hier mit den schwarzen Sachen und dann, dass das so sich bewegt, dann kommt der schwarze Kreis auf den Kopf, dann geht er wieder weg und so weiter. Ich will so machen. Okay. Okay, okay. Bis gleich. Hm? Wo fährst du heute noch hin? Nach Hause. Okay. Vielleicht bis später. Ähm, hier, meinst du, nein, für später Film? Ja, Ruf mich Film. einfach an, wenn du vor der Tür bist. 21 Uhr. Richard Musst du ihr vorbereiten, 21, oder? 30. Ja, wir bereiten vor. Ja. Okay, ich kann kommen und helfen. Geil. Ciao, ciao, bis später. 자, 이제 집에 가서 밥을 먹고. Ach, Die sind groß, riesig, weißt du, so, und sie wachsen ganz schnell. Ey. vor einer Woche waren die noch so oder irgendwie so. Waren die so Ey. und jetzt sind sie. Pff, so crazy Monsterblumen, ne? Mhm, riesige Monsterblumen. Ist schon schön hier, ne? Ja. Kohle, ne? Mhm. da <laughs> siehst du, ich kann nochmal Hm. Geht schwierig. Geht schwierig. <laughs> Melisse. Du kannst nicht so alles essen. Oh. Riech mal, riech mal. Oh, oh, kann man essen? Ja. Mmh. Zitronenmelisse. <laughs> so. so kann man mit einem Cocktail machen. Also ja. so wie, wie man heißt das? Mit, mit, Nudeln, äh, mit mmh. Pasta. Aha. So hacken dann macht man das so mit dem zusammen. Also schmeckt nach ein bisschen Limette. Mhm. Kann man auch Pesto draus machen. So. Oh, lecker. Was ist das? Clooney ist der Kater. Clooney? Clooney. Clooney. George Clooney. Ja, Clooney. ah, he, he doesn't like it. smells like good. He doesn't like it, huh? You like it? Maus. There's a mouse. Clooney kämpft immer mit der Katze. Wohnst du hier? Ja, Clooney wohnt hier. Da drüben. Mhm. Da. <laughs> ah, da ist es Da ist eine Katze immer, die kommt da raus. Uh. Und dann hm. kämpfen die immer richtig hart zusammen. Ah. Hier sind kleine Koi. So, echt Koi. Nee, Aber Koi, Koi nein, ist nein, nein, riesig. nein, nein, nein, nein, nein, nicht Koi. Kleine <laughs> Goldfische. Sehr ja, und sehr teuer. <laughs> ja, das stimmt. Ah. Hier, das ist die Leiter, damit die Fische, falls die Fische mal laufen wollen, falls sie mal das Laufen lernen. <laughs> das sind wilde Rosen. Und das ist eine Gerbera. Gerbera? Gerbera. Gerbera. Mhm äh, glaube ich, Katzenminze. Das lieben Katzen, aber es riecht sehr streng. Ne? Aber Katzen mögen das. Ja? Mhm, die, die fressen das auch. Ähm, Und so, die reiben sich daran so. Katzen. Die blaue kannst du noch näher ran. Wo ist blau? Dieses, also lila. Ja, hier ist, lila, ja, lila. Wie heißt das? Ähm, ich glaube, das ist ein Hyazinthe oder so. Hyazinthe vielleicht. Hyazinth? Mhm. Bist du Country Boy? <laughs> Bin ich Country Boy? Ja. <laughs> Ja, ja ich war viel auf dem Deswegen? Country. Ja, Deswegen auch. weißt du alles? Meine Großmutter. Oh, oh, der ist den, wie schön. Der den Garten so, der den Garten, der ist 20 mal so groß wie der hier. Der ist riesig groß, hat sie. Und da, <clears throat> sie ist jetzt fast 90 und sie macht immer noch den ganzen Garten und so. Ach, es ist viel Arbeit. Ist super oder? Ne? viel Arbeit, aber es braucht sie auch. Also es hält sie am Leben, weißt du. Mm, ja, ja, verstehe ich. Mhm. Und das ist Lavendel. Lavendel. Ah. <laughs> ah. Garden Tour, Garden Tour. Oh, wieder reindrehen. Gib sie ab. Okay, Audio check. Nee, das ist einfach nur so ein bisschen wow. Könntest du jetzt auch diese Layer wieder oh. Oh. Das ist nicht bearbeitet, oder? Das ist bei Nachbarn.